ኤሌክትሮኒክስ ማለት አንድ የፊዚክስ እና የቴክኖሎጂ ዘርፍ ወይም ቅርንጫፍ ሲሆን የ circuit design የሆነና በ circuit design ውስጥ ትራንዚስተር፣ ማይክሮፎን ወይም በባህሪያቸው እንደ semiconductor፣ ጋዝ፣ vacuum ወይም ሌሎች ሊጠቀሙ ወይም ቀለል ባለ አገላለጽ አንድ በውስጡ የኤሌክትሮንን ፍሰት ሊቆጣጠር የሚችል ቁስ ኤሌክትሮኒክስ ልንለው እንችላለን ማለት ነው። እንግዲህ ኤሌክትሮኒክስ ና ከሚገቡበት የ field አንጻር ስንመለከት በጣም ብዙና እጅግ ብዙ ናቸው። እኛ ግን ቀለል አድርገን አስፈላጊ ይሆናሉ ብለን ያሰብናቸውን በዚህ መልኩ ፍለን ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። digital electronics፣ analog electronics፣ microelectronics nanoelectronics optoelectronics integrated circuit semiconductor device ብለን እንመድባቸዋለን ማለት ነው። ሌላው ወደ ኤሌክትሮኒክስ ታሪክ በምንሄድበት ሰዓት ለመጀመሪያ ጊዜ የተፈጠሩ component ኦችን ማለትም አንድ ሶስቱን አሁን አብረን እንመለከታለን ማለት ነው። እንግዲህ diode vacuum tube ን ስንመለከት የመጀመሪያው የኤሌክትሮኒክስ አካል ሲሆን በእንግሊዛዊው ጆን አምብሮስ የተፈጠረ ነው። በኋላም በአሜሪካዊ ሊ ዲ ፎረስት ያንኑ በማሻሻል triode የተሰራ ሲሆን በውስጡም ቮልቴጅን ማጉላት የሚያስችል አካል ጨምሮበታል ማለት ነው። የመጀመሪያው ትራንዚስተር በ1947 የመጀመሪያው ትራንዚስተር በቤል ላቦራቶሪ የተፈጠረች ሲሆን በሾክሊ በባርዲንና ብራቴይን research ላይ የተመሰረተች ነበር። ሌላው በ1959 ባይ የቴክሳስ መሳሪያዎች ድርጅት የመጀመሪያውን integrated circuit ወይም የተቀናጀ ውደት ሰርተዋል ማለት ነው። ዛሬ ላይ የእነዚህ component ኦች መፈጠር አሉ የሚባሉ የቴክኖሎጂ ውጤቶችን እንድናይ አድርገውናል። በመጨረሻም የኤሌክትሮኒክስ ጥቅሞች እንመለከታለን። ኤሌክትሮኒክስ ከእለት ተዕለት ህይወታችን ጋር ተያይዘዋል። እንደውም ያለ እነሱ ምንም የማንሰራ እስኪመስለን ድረስ ማለት ነው። ለምሳሌ ኮምፒውተር፣ ሳል ካሜራ። በጤናው ዘርፍ እንኳን ብንመለከት ሁለት example ኦችን ወስደን ኤክስሬይ እና አልትራሳውንድን መጥቀስ እንችላለን ማለት ነው።